ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер әдеттегідей өздеріңізбен бірге заң тақырыбында тілге тиек етілетін маңызды мәселе тікелей эфирінің сейсенбілік санын бастаймыз бүгін біз сіздермен біздер үшін аса маңызды тақырып көтеріп отырмыз біріміз қарыз береміз ал біріміз қарыз аламыз осы қарыз қайтпай қалған кезде не істеуіміз керек Бойында берешегі бардың түн ұйқысы тыныш па күліп келген қарыз неге жылап қайта береді қарызымды қайтармай жатса не істеймін мінекей құрметті телекөрермен біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз студиямызға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек алматы облысы бойынша жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы басшысының орынбасары алихан агленов және ә, заң ғылымының кандидаты заңгер айыпхан мұхаммадиев студиямызға қош келдіңіздер енді алғашқы сұрақты айыпхан мырза өзіңізден бастай берсек жалпы адам баласы қарыз алмай өмір сүре ала ма енді э, қарыз алмай өмір сүреді деп енді дәл қазір біздің қазақ мемлекетінде қазақ қоғамында айту қиын болар өйткені ол өмір болғаннан кейін жалпы э, қоғам пайда болғаннан бері мемлекет пайда болған адам пайда болғаннан бері айырбаста болды содан кейін қандай да бір зат э, жетпей қалуы мүмкін сондықтан әрине бұл айырбас ретінде уақыт ретінде қарыз пайда болды әрине дәл қазір әсіресе біздің мемлекетімізде адамдардың ә, заңды тұлғалардың қарыз алу көбейген уақытта әрине дәл қазір біздің елімізде қаза қарызсыз мүлдем қоғамдық қатынастар адамдардың өмір сүруі тоқтап қалады деп айтуға болуымызға болады қарыздың көлемі аз болуы мүмкін немесе көп болуы мүмкін бірақ әйтеуір қарызды болады дейсіз ғой иә аха әлихан мырза жалпы қарыздың қандай түрлері бар осыған бір тоқталып өтсеңіз бізге орындауға түсетін қарыздың 95 пайызы сомма жөнінде одан бір бес пайызы мүліктік немесе атқару өндірісінде қарыз емес ол міндеттемелер көбіне а 95 пайызы ол ақшалай қарыздар ақшалай қарыздар яғни сот орындаушылары атқаратын істердің былайша айтқанда тоқсан тоғыз пайызы осы қарызға байланысты деп айтса иә, болады иә сомаға ақшалай ақшалай сомаға иә одан қалғаны мына нелер болады ғой бізде үйден шығару немесе біреу біреудің жеріне кіріп кетті шектеу граница дейді ғой бізде сол границаны бұзған жағдайда соттың шешімдері сондай шешімдер шығуы мүмкін соған байланысты ол мүліктік емес атқару өндірісі болып жатады қалғанның бәрі сомаға қарыз бізде өндіру алимент түсуі мүмкін ол да сомаға әкеліп тіреледі енді тақырыпқа кіріспе ретінде ғой жалпы ата бабаларымыз да айтқан екен адамды білгің келсе қарыз беріп көр деп осы сөздің бір мағынасына бір сәл үңіліп жіберсек енді бұл жерде жаңағы адамға қарыз беріп көр деген енді э, ол ана қарызды уақытында қайтара ма қалай қайтарады ә, ренжіп қайтара ма жоқ алғыс айтып қайтара ма осы мәселеден туындап отырған сөз ғой содан кейін бұл әрине бұл қарыз мәселесі жаңағы ата бабамыздан қалған сөздің ол қоғамдағы адамгершілік қасиеттердің сақталуында әдептің сақталуында одан кейін барып заңның сақталуына байланысты болып отыр да егер де қоғамда адамгершілік нормалары әдеп қалыптасқан э, ғасырлар бойы мәдениет ұлттық құндылықтар сақталып отырса қарыз мәселесі де ол тек қана көмек ретінде бір адамның екінші адамға бергені кейін оған алғысын айтып қайтарып беруі э, берген адам өзінің көмектескені үшін қуанады алған адам сол қарызды алып өзінің қандай да бір мұқтажын өтеген үшін қуанады былайша айтқанда жап жақсы жағдай иә адамның қандай екенін білуге болады ғой жалпы иә енді асыл дінімізде де айтылады ғой жаңағы адамды білгің келсе қарыз беріп көр дейді немесе көрші бол дейді немесе жаңа сапарға шықсаң ол адамның бет бейнесі ашылады дейді енді Алихан әлихан мырза жалпы адамдар көбінесе қандай жағдайда қарыз алады ненің себебінен алады енді барлығы бірдей мұқтаждықпен емес шығар иә қалай ойлайсыз бізге көптеген соттың шешімдері түседі банк алдында қарыздары бар уақытылы төлемей кредит алады бір азамат бір азаматқа соттың шешімдерін оқып отырсаң қолхат арқылы алғандар бар қарыздардың көбісі тағы да көбінесе банктің қарыздары түседі және қол ақысы қолма қол алған қарыздар тағы да мына қарыздар болады мүліктік қарыздар дтп болып қалады сол кезде дтп деген жол уақиғасы болған кезде иә. егер өтемақысын сақтандыру полисі болмаған жағдайда ол жәбірленуші сотқа жүгінеді енді адвокат оны жаңағыда не сотқа жүгінгенде соттың шешімі шықса сол борышкер осыншама сома өндіріп беру деп соттың шешімі шықса сондай қарыздар түседі мысалы мүліктік соттың шешіміне бір тоқталып өтсеңіз иә ол қандай жағдайда шығады сіздерге қашан беріледі сол шешім соттың шешімі сот қаралғаннан кейін сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін мәжбүрлі орындауға сот орындаушыларға келіп түседі соттың шешімінен кейін орындалады оған теңестірілген тағы да шешімдер бар бағана айтқандай нотариас нотариалдық жазба олар түседі ол қысқа түрінде Э, сотқа теңестірілген шешім болып саналады салық бұйрықтары түседі ол да соттың шешіміне теңестіріліп орындалатын жүзеге өндіру болып саналады бізге атқару өндірісі болып мына айыппұл қаулысы дейміз ғой ішкі істер жол ережесін бұзған немесе жүру ережесін бұзған ішкі істер ішкі істер министрлігінен мвд дейміз сол кісілер толтырылған хаттамалар немесе солар түседі уақытында егер азамат өзінің типті айып пұлын төлемесе ол да мәжбүрлі түрде бізге келіп түседі оны да мәжбүрлі түрде орындалады ол да соттың шешіміне теңестірілген шешім болып саналып сөйтіп орындалады олар жақсы айыпхан аға өзіңіз де айтып өтсеңіз мына адам баласының қарыз алатын себептерін сіз де бір айтып өтсеңіз мысалы ә, сұрағымды тағы бір қайталай түсейін ә, көбінесе енді мұқтаждықпен алатын шығар енді оны жоққа шығара алмаймыз расында да біреуге көлік керек біреуге үй керек біреуге жер керек дегендей бірақ ә, қарыз беріп жатқаннан кейін оны бір тегін сияқты көріп жаңағы алған мысалы бір көлігі болса екіншісін алып бір жері болса екіншісін алып ертең өзінің басы бір бәлеге қалып дегендей осыған байланысты пікір енді соңғы 20 жылды қарайтын болсақ қазір де мынау жарнама көбейіп кетті де несие беру жайлы несие дегеніміз ол қарыз ғой солай емес пе иә. мысалы көшеде кетіп бара жатсаң не телевидение ақпарат құралдарында тойға қарыз ал он бес минутта аласың иә, иә телефонға сатып ал қарызға үйді сатып ал қарызға шетелге демалуға қарызға барып кел мысалы самолетке билет алайын десең де шығып тұрады қарызға ала ғой үш айға осы билетті деп былайша айтқанда адамды психологиялық тұрғыдан соған итермелеу жарнама арқылы көбейіп кетті мысалы енді соңғы сол 20 жылдың ішінде анау кезінде банктер болған болатын көрсеңіздер әрбір аялдамада ақша таратты солай ғой ал бұл жерде мысалы халық ол мемлекеттің қорғауында қадағалауында және қамқорлығында болу керек ондай жарнамаларды жібермеу керек солай ғой егер кімге біреу мысалы той жасайын десе иә ол ә, ақшаны басқа бір азаматтан алатын болса ол одан сұрайды солай ғой сен мынаны қашан қайтарасың не болса адам таныс емес бөтен адамнан қарыз алмайды танысынан алады туысынан алады солай ғой ол оның жағдайын біледі ол оның жағдайын білгендіктен не қарыз бермеуі мүмкін не қарыз берсе де шамасына қарап береді мынау мына соманы қайтара алады ау деп мысалы жүз мың сұраса иә отыз мың ғана беруі мүмкін ғой иә солай ал мысалы банкке баратын болса иә. банк алады да оның мүлкі барын білет, арнайы ақпарат арқылы қарайды да оның үйі бар екенін білет, жері бар екенін біледі жерінің бағасын білет. сосын оған жоғарғы пайызбен несиені береді қарыз ретінде шартқа қол қояды адам той жасайды қазір қарап отырсаңыз ақпарат құралдарында жүр ғой мынандай мынандай құдалық өткізіп той жасағаннан кейін екі жақ ажырасып кеткеннен кейін күйеу жігіт қалың малды қайтарсын деп жатыр деп не тойдың ақшасын қайтарсын деп бұрын естімеген иә. дүниелерді айтылып жатыр иә ал банк оған көңіл аудармайды банкқа ақшаны беру керек қарызға жоғарғы пайызбен сондықтан әрине Э, қазір мынандай көшедегі сондай жарнамаларды азайту керек иә тойға телефон алуға шетелге демалуға билет самолетқа қалсаң түгелін қарызға береміз деген өйткені ол халықтың психологиясын бұзады жақсы аға бұған тағы да бір ораламыз жалпы расында да мысалы самолетқа бір билет алайын деп тұрсың қалтаңда қаржың бар бірақ сен оны бөліп төлеуіңе де болады ғой деген иә, жарнаманы иә, иә. адам иә өзінің еркінсіз анан ала салуы мүмкін да қалтамда ақшам қала тұрсын мынаны неге ала қоймаймын дейді ала қоймаймын ол аз сумма болғандықтан ол ұмытып кетеді ұмытып кеткеннен кейін пайыз қояды хабарласқан телекөрермен бар ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар алло ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам тыңдап отырмыз менің анау өзім туған ағам бар екі мың он үшінші жылғы ақтау портының кеденінен суға қорышты шымкентке алып кірген деп көрсетілген екен да ол кісі оманға еш уақытта бармаған қазіргі таңда ол кісіге ә, кедендік одақ пенен кедендік одаққа екі миллион нәрсе теңге және оның пенясы жаңағы ыыы э, үстіндегі жүрген ақысы жалпы бес миллион үш жүз бөлімдей ақша қарыз болып тұр ендігі бізге мынау департамент госдоходыдан хат жолдап жатыр бізге сіздер осыншама ақша қарызсыздар бізге деп кедендік одаққа э, регистрация жасалмай қазақстанға енді ал менің ағам орнына өмірінде бармағандар сол сұраққа сіздерден жауап сұрайын дедім жақсы рахмет сұрағыңызға бұған енді заңға жауап беремін жауап иә. енді бұл жерде арнайы аймақтан ол шекарадан өткен иә шекара өткен жайлы шыққаны кіргені жайлы оның төлқұжатында белгі болады арнайы паспортында сондықтан бұл жерде сіздің ағаңыз не сіз сенім хатыңыз болса не болмаса қандай да бір заңгерді жалдап адвокат жалдап ресми түрде хат жолдайсыз мынандай э, бізге э, осындай э, мемлекеттік органнан мынаншама сомма қарыз қойылып отыр және де қарыз қойылудың себебі менің мен ағам не мен осындай жерден шетелге өтіп кірді деген ақпарат көрсетілген э, мен ондай шетелге өтпегем және сол уақытта мен қазақстанның аймағында болғам соны өткен жайлы арнайы э, Э, арнайы берілген э, мөрі бар құжатты маған беруіңізді сұраймын деп сонда олар қазір оны қолдан ешкім жасамайды өзіңіз әркім шетелге өткен болса шетелге кіре шыққанда да кіргенде де э, ол жерде тіркеуден өтесің ресми иә. түрде және де иә. видеоға түсіріліп тұрады ол арнайы жазба бар ол иә. сақталады ол мемлекеттік қауіпсіздіктің жылдар бойы елу жылдап жүз жылдап сондықтан соны сұратасыз сонымен егер дәлелденбесе содан алған ақпараттың негізінде ә, жаңағы сізге қойып отырған э, мекемеге жоғары тұрған басшысына арыз бересіз жоғары тұрған басшысы егер дәл сондай құжат оны бірден күшін жояды не болмаса сотқа арызданады оның аса іш қиыншылығы жоқ та өйткені бұл дәлелденетін жағдай тайға таңба басқанда көрініп тұр ғой жерде рахмет жаңағы қонағымыздың қойған сұрағынан тағы бір сұрақ шығып тұр мысалы көп адамға мен сот орындаушы едім мен коллектор едім мен басқа едім сен пәленбай жерге қарыз екенсің сол қарызыңды тез өндіріп бер деп бір біз білмейтін бір бейтаныс адам хабарласады иә. одан аты жөнін сұрасаң енді осындай осындай дейді бірақ тағы қосымша біз не сұрауымыз керек нені білуіміз керек егер ондай қоңырау түсетін болса сот орындаушыдан сіз сот орындаушыдан сот орындаушының лицензиясының номерін сұрасаңыз э, және оның аты жөнін тегін толығымен сұрасаңыз ол орындаушы міндетті сізге толық өз туралы мәлімет беруге неліктен ол сот орындаушы палатаға тіркелген э, оны сіз э, жеке сот орындаушылар палата сайтынан республикалық сол сайттан қарасаңыз болады действительно сот, сол сот орындаушының лицензиясы номерімен сол аты жөні тегі сәйкес келе ме сәйкес келмей ме және әрбір азамат өздерін егер борышкер есебінде тексеруге де болады мына телефон құрал, құрал арқылы реестр должников деген бар иә иә кірсеңіз ол жерге өзінің иінін ғана кіргізесіз сол жерден поиск деп бассаңыз сізде кімде қарыз кімде борышкер немесе берешек ақшаңыз бар екенін барлығы сол жерде тіркеліп тұр ә, сол сот орындаушылар сол сот орындаушының фамилиясы аты жөні шыққан кезде сіз сайттан қарасаңыз болады ол сот орындаушы қай облыста тіркелген қай ауданға тіркелген толық мәлімет э, елдің барлығыне қол жетімді сайтте тұр бәлкім э, мысалы бізге бір кісі хабарласып мен сот орындаушымын сен пәленбай ә, мекемеге пәленбай ақша қарыз екенсің соны біз өндіріп алуымыз керек қашан бересің деп хабарласса аға ә, жаңа барлық мәліметті сұрағаннан кейін Э, сіз ертең хабарлассаңыз мен бірінші сіз туралы ақпарат тексеріп алайын деуіміз керек шығар иә қалай ойлайсыз иә ол өтіп тексерсеңіз де болады өйткені біз иә. енді бейтаныс адамға қалай иә. айтамыз оны бүгінгі таңда сот орындаушылардың базасында егер атқару өндірісі іс қозғалған жағдайда егер сол борышкердің ә, байланыс телефон номері өзінің атына тіркеліп тұрған болса автоматтық түрде смс келеді смс жүйесі арқылы смс хат келеді сізге осындай осындай атқару өндірісі келіп түскен жөнінде мәлімет келеді сол жерде қарасаңыз сол сот орындаушының мекенжайы қай жерде офисі бар екені келіп түседі ә, сот орындаушының ә, екі өзінің байланыс телефондары егер алыста болсаңыз телефон арқылы мәлімет алсаңыз болады ол жөнінде толық мәлімет сайттан да көрсе болады жақсы енді тақырыбымызға қайта көшсек ә, қазіргі уақытта елімізде қарыз берушілер де көп шығар бірақ қарыз алып қайтармай жүргендер өте көп деп айтуға болады енді оған әртүрлі себептер бар шығар қалай ойлайсыз қарызды қайтармай жүруге қандай себептер болуы мүмкін адамда енді жаңағы алдыңғы айтып кеткеніміздей бұл соңғы жылдары өте үлкен үрдіс алып отыр солай ғой содан кейін бұл әрине адам жауапкершілігі адам бір ә, банктен қарыз алады содан кейін ломбардтан алады басқа бір адам алады түбінде адам жалығып кетеді жалығып кетеді де қазақша айтқанда не болса о болсын дейді де жүре береді өйткені егер де адамның ешқандай мүлкі болмаса үйі болмаса жері болмаса көлігі болмаса Э, есеп шоты болмаса шетелге шыққысы келмесе дейсіз шетелге шыққысы келмесе <laughs> иә. жұмыс істемесе одан ешкім ақша ала алмайды өйткені бұл азаматтық қатынастар ақша өйткені алады оның табысы жоқ қой арнайы арнайы табысы жоқ мүлкі жоқ сондықтан одан ала алмайсыз иә. тек қана ол жұмысқа тұрған кезде ғана соның айлығынан аласыз жоқ ол ол жерде иә, бұл жерде сот орындаушы ретінде мен келісе алмаймын бұл жауаппен егер борышкер действительно қарызын алып менің счет есебім жоқ шетелге шықпаймын қандай шектеу қойсаң қандай шара қолданасың ол жерде қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің төрт жүз отызыншы бабында көзделген соттың шешімін орындамағаны үшін соттың шешімі қасақана орындамағаны үшін иә қасақана иә ол үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылады оған дейін ал, ә, әкімшілік тоғызыншы бап қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көзделген соттың шешімін орындамаған жағдайда ол жерде әкімшілік жазаға тартылады егер одан ары қарай азамат өзінің борышын өтейін деген ойы болмаған жағдайда ол жерде қылмыстық іс туады сондықтан оны соттың шешімі шыққаннан кейін ол мәжбүрлі түрде толығымен ә, логикалық шешімге жетімге келеді енді жаңағы сұрақты жалғастырсақ енді иә. әрине ә, соттың шешімі бар бірақ сот шешім шығарып оны орындау үшін қылмыстық жауапкершілік да мысалы ә, неге бұған несие көп беріле берді мүлкі жоқ болса деп сосын әрине статистика бойынша бізде соттың шешімін орындамаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартып сотталғандардың статистикасы мүлдем өте аз әрине бұл кісінікі дұрыс өз қызметі бойынша айтып отырғаны иә. бірақ бізде статистика бойынша дәл жаңағыдай қылмыстық жауапкершілікке тартылып Ә, ә, өйткені бұл азаматтық қатынаста о бастан адам төлегісі келеді бірақ қаржысы жоқ сондықтан ғой бізде қазір ана жеке тұлғалардың да банкротствосы жайлы заң қабылдайық деп жатқаны көп уақытта қоғам белсенділерінің депутаттардың өйткені адам езіліп жүре бермес үшін иә. еңсесі түсіп оны бір рет банкротствоға әкеліп қарызы жабылса ол өмірді қайта бастайды ау деген үміт бар дейсіз ғой үміт бар иә енді жаңағы хабарласқан телекөрерменнің сұрағы естілмей қалды бірақ мынандай сұрақ қойыпты берешегім бар еді дейді біреуде ә, соттың шешімі шыққан бірақ ә, сот орындаушылары әлі өндіріп берген жоқ дейді енді осыған бір жауап беріп өтсеңіз ол енді сот шешімінен кейін тура сол күні өндіріп берілмейтін шығар оның арнайы бір уақыты бар шығар иә, иә. осыған түсіндіріп өтсеңіз соттың шешімі бізге келіп түсетін себебі біріншіден азаматтар бағанада айтылып жатыр ғой өз алған қарызын аларында алып қайтарып бергісі келмеген азаматтар болады мысалы негізі ол азаматтық қарым қатынаста егер соттың шешімі шығып сол кезде орындаған жағдайда ә, төлеп тастаса онда бізге келіп түспейді бізге келіп түскені ол азаматтар толығымен ә, соттың шешімін орындап қарызын қайтарып бергісі келмейтін азаматтар біреулердің жағдайына байланысты ол негізі ол да ол жағдайында қарастырылады заң талабына сай сот орындаушылар ол процессуалдық азаматтар ғой шешімнің жүзеге асып орындалуына шешім қабылдайтын азаматтар ол сот орындаушылар сондықтан процессуалдық шешім қабылдайды сол кезде ә, сот орындаушы тоқпаштап ә, действительно егер алатын мүлігі жоқ не алады ол кезде сот орындаушылар ол кісіге жұмысы жоқ болған жағдайда оған тағы да алдына уступка жасайды ә, жұмыспен қамтамасыз орталығына жолдайды мамандығы не даже мал шаруашылығымен айналысса да мал бағатын болса да ондай жұмыстар да бар бүгінгі таңда бізде қоғамдық ә, жұмыссыздықпен қамтамасыз қамтамасызды ету орталықтар әрбір ауданда бізде тіркелген сол жерде қаншама ваканттық орындар бар жұмыстар егер азамат действительно сол қарызымды қайтарып берейін осылай жұмысым жоқ десе оған жұмысқа да жолдайды және ол жұмысына істеп жүргенде ол толық айлығын алғанда айлығын ол бәрін алып қоймайды сот орындаушы оның елу пайызын ғана алып отырады алып отырады елу пайызы оның ә, азық түлігіне азық түлігіне жеміне иә? жетеді жақсы қазақпарат таратқан иә. ә, мәлімет бойынша осы ә, қарашаның үші күні таралған мәлімет екен қазақстанда бір миллионнан астам азамат мүлік салығы бойынша үш бүтін оннан төрт миллиард теңге қарыз дейді 2021 жылғы 15 қарашадан кейінгі мемлекеттік кірістер органдары берешекті өндіріп алу туралы салықтық бұйрықтарды қалыптастырып мәжбүрлеп орындату үшін жеке сот орындаушыларына жіберілді деп нақтыланған екен енді тақырыпқа тұздық қой тағы бір телефон бар екен тыңдайық алло саламатсыздар ма кеш жарық тыңдап отырмыз мен сізге э, нұр қаласынан хабарласып тұрмын бірақ мен өзім алматыда э, тұрамын маған да бір адам қарыз еді сол кісіге қолында нотариальный жаңағы жазған доверенность бар ақша алған сол бойынша сол қарыздарды едім сотта маған сот жаңағы сотқа шақырған кезде бұны әкесі қайтыс болып бұл жаңағы үлес алу керек болатын сол кезде ғана мен сотқа бердім сол сот шақырып айтты бұл кісі мировой соглашениеға келді деп сол менің алдымда мировой соглашениеға келді мен қарызды өтеп беремін деп сот бірнеше рет қайта рет қайталап сұрады сіз бірақ бересіз ба қарызды жоқ төлеп бересіз ба деп жоқ мен бірақ беремін осы қырық екінің біріне дейін беремін деп қырық екінің бірінде міне биыл бір жылдан асып кетті ол кісі қырық бес мыңнан қырық бес мыңнан екі рет құйып берді бұл сонымен ары қарата жоқ административный сотқа берді сот орындаушының бекер берді Э, административный штраф алды одан мен қылмыстық іске жібердім э, әуезов ауданында ол жерде де қарап прокуратураға жаздым бұл іс э, жауып тастады ешқандай несі жоқ деп жақсы ешқандай бұл кісіге қылмыстық іс алмаймын деп қалай рахмет сұрағыңыз түсінікті енді істі жауып тастауының бір себебі аға ә, бұл кісілердің басында сол мәмілеге келу болып тұрған жоқ па қалай ойлайсыз енді мәмілеге келгеннен кейін екі ақ рет ақшаны бөліп бөліп жіберді бірақ толық сумманы жібермеді деп отыр ғой енді бұл жерде мына э, әріптесім айтқандай бұл кісілердің бұл ә, тәжірибесінде жиі болып жатқан жағдай ғой өйткені жаңағы келісімге келіп бұл төлем деді сөйтіп уақыт созды не болмаса ол төлегісі келген болар ниеті бірақ кейін мүмкіншілігі болмай қалды өйткені жаңа мына сұрақ айтқандай ә, мұрагерлік ашылған болды мұра сол мұрадан төлеймін деген болған сосын ол мұрадан түскен қаржыдан ба басқадан ба екі рет қырық бес қырық бес мыңнан төледі деді сосын бұл кісі ары қарай жаңағы э, біздің әріптесіміз айтқандай э, қылмыстық іс қозғатқан бірақ прокуратура тоқтатып тастаған өйткені бұл о бастан рас азаматтық құқықтық қатынастар болып табылады да енді әрине бұл жерде жаңағы мұра ашылған кезде егер де ол мұраны қабылдаса бұл кісі жаңағы азаматша сол арнайы ақпарат орталығына барып ана үкімет алатын енді елде цон дейді ғой yeah. Иә, сол иә. жерге барып ана кісінің атында қандай мүлік барын тексеру керек егер де жаңағыдай айтқандай мұрагерлікті қабылдап алса сол мұрагерлік қабылдаған мүлкінің есебінен ә, жаңағы орындаушы жүгініп алуына болады бірақ енді қанша қарыз екенін айтқан жоқ бірақ шамасы енді бір екі миллион бұқпалар, қалар қосарсыз мына сот орындаушы ол мұрагерлік қабылдаған жағдайда ол мүлікті база арқылы айсойп арқылы бәрін сот орындаушының өзінің құзырымен оның бәрін қарай алады егер ол мүлік болса ол сот орындаушы ол мүлікке шектеу қойылады ол мүлікті ары қарай тәркіленіп немесе басқа азаматтардың атына тіркеліп кетпес үшін оны қаржылық сомаңызға байланысты егер қаржылық сомаңыз мүліктен көп болған жағдайда ол жерде де азаматтық кодексте көрсетілгендей соразмерность деген бар иә соған да байланысты негізі мұнда сот орындаушыңыз толығымен жұмысын атқарып жатыр деп шет жағасын түсініп отырмын но тағы да істейтін жұмыстары бар егер сіз ары қарай жүгініп толығымен арыз нелеріңізді сұрақтарыңызды сот орындаушыға қойған жағдайда сот орындаушы сіздің арызыңызды толығымен қарап сізге Э, заңда көрсетілген уақытта жауабын жазып сол жауабыңызға келіспесеңіз ары қарай шаралар қолдансаңыз болады жақсы рахмет ә. енді ә, қазір телефон қоңырауы күтіп тұр екен ә, жалпы телефон қоңырауынан кейін біз мына мәселені талқыласақ ә, көп адам қарызын қайтара алмай жүр оған себеп адамға қарыз берген бірақ екі ортада ешқандай құжат жоқ ешқандай бір анықтайтын мәлімет жоқ бұндай жағдайда қарызды қалай қайтарып алады ол осы телефоннан кейін осыны жалғастырсақ иә ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар алло саламатсыз мен ақтөбе қаласынан хабарласып тұрмын алло тыңдап отырмыз тыңдап отырмыз қуаныштымыз мен ақтөбе қаласынан хабарласып тұрмын мындай сұрақпен сұрайын деп мен екі ай бұрын алданып қалдым мысалы ремонт істеймін деп не объявление арқылы не балконды деп едім ғой адамға алданып қалдым иә алданып қалғанда былай сол адамды шақырттым ол мысалы өлшеді елу процент алыпты қашып кетті мен сол адамның үстіне мысалы арыз жаздым енді сол мысалға арызымды тек екі ай қарапты сосын тұтатты сотқа дейін барған жоқ енді не істеуге болады екен елу пайыз қаржыны алған жөнінде бір араларыңызда қағаз бар ма жазыл қағазға жазылды ма ешқандай қағаз ешқандай жоқ менде ештеңе жазылған жоқ жақсы ватсап арқылы мысалға не нелер бар мысалға берген ақшаның несі перепискалар бар перепискалар жақсы рахмет келесі сұрақ тыңдайық тыңдап отырмыз алло мен осы тақырып бойынша мен сіздерге сұрақ қояйыншы менің он бес миллион ақша менен алып жатыр қарызға қарызға деп через нотариус алды қарызға и одан кейін ол неден не алды тіл қатты мен одан тіл қат алдым он бес миллион былайша үй алып беремін деді мхм ал мен ровдқа барсам ровдлар неге барасың деді сотқа жүгінесің деді сотқа барсам сот айтады бізге қарамас біз сізге қарайды қай жағына қарай ол ол адамды іздестіруде ол адам розысқа беріліп қойған адам жоқ бұрынғы иә. басқа да тірліктері мошенниство бар екен ал ол адамды іздеп таба алмайды не бірақ аты жөні белгілі ғой иә аты жөні тегі барлығы белгілі ғой негізі ол кісінің белгілі ол кісіде барлық бәрі жерде бар иә жақсы рахмет сұрағыңыз түсінікті енді екінші сұраққа сіз жауап беріңіз бірінші сұраққа сіз жауап бересіз иә сосын кейін бұл азамат табылмағанша енді сотқа жүгінсе сырттай шешім шығарады деп ойлаймын егер сырттай шешім шығармаса оны іздеу Э, официально іздеуде тұр ғой енді ішкі істер министрлігімен ол мен іздеуде тұрған азамат иә. ол табылғаннан кейін ол азаматқа сұрақтарын бәрін сол жерден не алады ол табылмай кетуі мүмкін емес қой иә енді әйтпесе қолхат арқылы енді он бес миллион деген өте көп иә, ақша ғой былай қарағанда егер ішкі істер нелері ровд полиция бүгінгі таңда иә іздеу жариялағаннан кейін шараның бәрін қолданады деп есептеймін ол шетелге де шыға алмайды олардың да құзырында бар шетелге шығармау үшін іздеу жарияланып тұрғаны даже ол іздеу жариялаудағы азаматтар менің ойымша даже мен білгенімше даже билет сатып ала алмайды самолетқа немесе басқаға да сол жерде сразу тревожный звоногына басады сол жерде уже құзырлы органдар келіп оған не алады жақсы бірінші сұрақ бойынша жаңағы қайталап өтейін үйге құрылысшыны шақырған балкон дейді ғой жаңағы жел самал самал самалдық дейді бірақ ақшасының елу пайызын алған ортада ешқандай қағаз жоқ енді бұл жерде э, э, ортада ешқандай қағаз жоқ деп бұл енді о баста азаматтық келісім екі жақ бір тарап оның э, балконын жөндеп беремін деді екінші тарап төлеген үшін ақша беремін деді де елу пайыз қаржысын төледі бірақ енді жазбаша жоқ дейді бірақ айтып отыр ватсабында сөйлескеніміз бар дейді де әрине негізі кез келген шарт жүз айлық есеп көрсеткіштен асса міндетті түрде жазбаша болуы керек бірақ қандай да бір жазбаша құжаттар ә, дәлелдеме ретінде танылады бұл жерде бұл кісі сотқа арызданады аудандық сотқа арызданады ә, аудандық сотқа арызданады да дәлелдеме ретінде жаңағы ватсаптағы екі ара хат жазысқандарын нотариалды түрде бекітеді соны өйткені бұл жазбаша дәлелдеме болып табылады да бұны сот жазбаша дәлелдеме ретінде танып жаңағы ватсаптағы иә ватсаптағы хабарламаны сол ретінде шешім шығаруы мүмкін әрине бұл соттың құзырында бірақ дәл жаңағыдай егер жазылса мен сізге үйім балконыма жөндеу жұмыстарын жасайын деп едім екінші жақ иә жасаймын мысалы үш жүз мың теңге мынау жақсы онда үш жүз мың жүз елу мың міне сізге жібердім екінші жақ иә алдым енді келесі айдың басында бастаймын дегені болса бұл дәлелдеме болып табылуы мүмкін бірақ шанс дейді ғой жаңағы аз иә қағаздан қарағанда э, э, енді былайша айтқанда жетпіс сексен пайыз бар өйткені бұл жазбаша ғой жазбаша болып жазбаша енді аға бағанағы сұрағымызға қайтып оралайық расында да көп адам қарыз беріп аузы күйіп қап отыр өйткені ә, нотариалдық жаңағы құжат жасатайын десе туысқаны қарыз сұрап отыр енді туысқанын жетектеп апарып туған інісін мысалы жүр мысалы мен саған қазір 500 мың теңге беріп жатырмын мен нотариалдық екеуміз жаңағы заңды құжат жасап алайық деп айта алмайды ғой енді оған сосын ауызша бере салады ана кісі ала салады бірақ кейін бермейді өндіріп алайын десе туысқаны жалпы осы ретте сізге қойылатын сұрағым кез келген қарыз беруші қандай мәселелерді ескеру керек осы бір этап ретінде айтып өтіңізші мысалы енді э, жаңағы сіз айтатын болсақ енді бізде тәлім тв ғой тәлім тв сосын қазақ мемлекеті ислам мемлекеті дейді ислам дінінің негізгісі құран сол құранның өзінде бақара сүресінде айтылған солай ғой егер де біреуге қарыз беретін болсаң міндетті түрде оны жаз деп және де осыны қарыз бергенде міндетті түрде екі ер адам куәландыратын болсын деген егер құранның өзінде жазып тұр құранның өзінде бақара сүресінде жазылған егер де біреу қарыз беретін болсаң міндетті түрде жаз дейді кейін араларында дау болмас үшін және де осы жазғаныңды екі ер адам ә, дейді не болмаса бір ер адам екі әйел адам дейді сонда араларыңда дау болмайды дейді дәл сондай норма біздің адам азаматтық кодексте де бар ә, мәмілелер деген бапта екінші бапта көрсетілген егер де қар, ә, ақша сомасы 100 айлық есеп көрсеткіштен асса ол міндетті түрде жазбаша жазылады дейді ол шамамен қанша сома екі мың жеті жүз Э, екі мың тоғыз жүз он жеті теңге yeah. Иә. сонда екі жүз тоқсан бір мың жеті жүз теңгеден асса үш жүз мың дейікші үш жүз мың иә үш жүз мыңға жетсе сумма иә міндетті түрде ол жазбаша жасалу керек бірақ әрине сіз ауызша да жасауыңыз мүмкін бірақ ертең дау болған жағдайда ауызша айтылған э, сөздер дәлелдеме ретінде қабылданбайды екінші тарап мысалы мен алған жоқпын дей салуы мүмкін ғой иә мысалы қалай дәлелдейсіз мысалы мен айтамын өткен жолы сіздің хабарыңызға келгенде иә мен сізге жүз мың теңге қарыз берген болатынмын деймін солай ғой сіз айтасыз жоқ сіз айтасыз маған бердім дейсіз осы жердегі бүкіл коллективіңізді көрсетесіз иә сотқа барамыз сот оны қабылдамай тастайды сондықтан арнайы жазылған норма міндетті түрде жазбаша сосын бұл жерде былай ә, нотариалды түрде міндетті емес қарапайым жазбаша түрі керек а нотариалдық адам не үшін барады ә, нотариалдық болса ол заңды болады күшті болады дейді де бұл енді былайша айтқанда қосымша қаржы шығару тек қана ол жерде екі сөз болса болды мен мынандай да мынандай да мынандай адамнан осындай күні осындай сағатта қарызға екі жүз мың теңге алдым қаңтардың бірі күні қайтарамын екі ақ сөйлем қол қойылады аты жөні қойылады құжатын нөмірі жазылады бұл ең қарапайым түрі жақсы жақсы рахмет күтіп қалған тағы телекөрермендер бар екен екі бірдей телефон күтіп қалған екен ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз ассалам маған звондайды мына берешек сомадан жартысын үш жүз мың төлесең дейді құтыласыз деді сол қаншалықты рас болады мен соны білейін деп едім сосын мен айттым жақсы орындаушыларға кетті ғой деп жақсы рахмет сұрағыңыз түсінікті келесі сұрақ тыңдап отырмыз менде мынандай мәселе болып тұр мен жаңағы интернеттен қарыз ақша алғам интернеттен қарызға ақша алғам сөйтіп бір ай бір ай мөлшерге берілген ол қарыз и бір айдан кейін мен негізі ә, основной суммасын төледім терминал арқылы барып сөйтсем терминалдың өзінің проценті бар екен терминал процентін ұстайды екен одан қалған сумма жаңағы организацияның счетына барып түседі екен одан кейін мен оны білмей төледім деп ойладым болды құтылдым деп кетіп қалдым кейін бір жылдан кейін маған хабарласты осындай монумент деген компанияға сіз сегіз жүз қырық бес мың теңге ақша қарызсыз дейді жаңағы мен айтып отырмын сіздер қызықсыздар неге бір жылдан бері қайдан жүрсіздер неге ескертпейсіздер мен ол қарызды вообще мүлдем білмеймін деп жақсы рахмет жаңағы менің жатсыз білмеймін сіз сегіз жүз қырық бес мың қарызсыз сіздің шоттарыңыздың бәрі бұғатталады енді мен тұрдым да былай сұрадым менің бір айлық жаңағы пайызым қанша өсіп жатыр пениян десем елу төрт мың теңге өсіп жатыр дейді мен тұрамын да айтамын менің айлығым елу бес мың теңге мен егер де айтайын сіздерге елу төрт мың теңгеден төлеп тұрсам мен қанша уақытта құтыламын деп сұрасам ол тұрады сіз құтыла алмайсыз жай ғана пениядан құтыласыз дейді мен сұрағым да елу төрт мың теңгеден елу жыл төлейді төлесе құтыламын ба десем жоқ сіз құтылмайсыз үстіндегі пениясын ғана төлеп тұрады артынан қарыз тұра береді дейді енді оны қалай түсінуге болады сонда дұрыс емес қой жақсы бұл не сұмдық дейсіз ғой жақсы рахмет сұрағыңыз түсінікті алла жеңілдік берсін сізге бірінші сұрақтан бастайық жаңағы коллекторский компаниядан хабарласады дейді сөйтіп жаңағы үш жүз мың теңге бере қалсаң қарызынан құтыласың дейді дейді бұл жерде жаңағы адамды анықтау деген мәселе болу керек шығар иә. бірінші кім хабарласып отыр иә кім хабарласып жатқаны жөнінде қай коллекторның мысалы мен сол кісінің сұрағының соңында түсініп қалғаным ол кісі айтады сот орындаушыға өтіп кетті ғой деп айтты жаңа соңында ә, сіздің сұрағыңызға жауап берейін дегенім сіз өз сот орындаушыңызға жаңа бағана, басында айтылған естімесеңіз реестр должниковтан немесе өзіңіз сот орындаушы реестр должниковтан қарап сол сот орындаушыға хабарласыңыз сол соттандырушының мекемесіне барыңыз сол қандай құжат қандай не сол жерде барлығын жаңағы кісіге звондаңыз сот орындаушыға егер осылай деп не қылатын жағдай болса сот орындаушыға толық сіздің қарызыңыз жоқ деген мәлімет сол кісі жазып берсін егер иә. ол действительно өндіріп алушы сол азамат болған жағдайда иә осылай өздерінің жеңілдіктері болған жағдайда енді айтып отқан сөзінің растығы растығы растығы болған иә, жағдайда сөзінде тұрсын дейсіз иә растығы болған жағдайда иә. толық мәлімет сот орындаушыға өндіріп алушы менің қарызым толығымен өндірілді өндірілді деп хат арызын жазса сот орындаушы ол істі толығымен қысқартады рахмет рахмет енді жаңа екінші мәселеге келейік енді иә екінші мәселеге мына жерде енді жаңағы сұраққа да сәл қосымша бір толықтырып кетсем иә енді бұл жерде коллекторға өтті деп отыр да иә сондықтан бұл жерде енді сот орындаушысы орындай алмағаннан кейін э, қарыз берген э, коллекторға өткізіп жіберуі мүмкін сондықтан бұл жерде коллектор егер үш жүз мың төлесең жабылады десе бұл коллектордан барып бүкіл құжатты көру және сол жерден барып алғашқы қарыз алған адамына ма мекемеге хабарласу керек сіз осыны коллекторға жібердіңіз бе сот орындаушыға жібердіңіз олар айтса иә біз коллекторға жібердік сосын қолхат жазып берсе егер де коллекторға сіз ақшаны толық төлесеңіз иә. біздің ешқандай талап аразымыз болмайды деп жаса, онда ол коллекторға жаңағыдай жеңілдікпен үш жүз мың теңгесін төлеп ісі тоқтайды бірақ э, негізі қарыз берушіден міндетті түрде қолхат алу керек те осындай коллекторға берілді иә. сот орындаушынан қайтарып алынды егер де коллекторға сіз төлесеңіз біздің ешқандай талап болмайды жақсы рахмет екінші сұраққа қысқаша ғана жауап берсеңіз екінші сұрақ э, қандай да бір мекеме э, мысалы интернеттен жаңа қарыз алдым деп отыр иә. ғой иә ғаламтордан енді ол э, бізге қарыз жіберетін кезде егер сен жаңа терминал арқылы жіберетін болсаң оның өзінің проценті бар соны ұмытып кетпе ертең басың бәлеге қалмасын деп ескерту міндетті ғой иә енді бұл жерде ондай ескерту болмайды өйткені иә. бұл төлемегеннен кейін сондайға жағдайға барып отыр ғой енді бұл жерде бұл кісі айтпау деген не нәрсе не айту керек еді ғой иә енді бұл жерде сіз банкоматқа ақша төлеп жатқан кезде ана иә. жерде экранда көрсетеді біздің пайымыз мынанша деп сонда сіз ана экрандағы жазуды ана өзі бір бес секундқа көрінеді ғой сонда иә. оқу керек оны асықпай содан кейін ана жаққа хабарласу керек еді мен осындай төлегелі жатырмын мына yeah. Иә. банкомат арқылы мынанша төлесем бола ма деп өткен аптада ғана алматы қалалық соты дәл осындай іс бойынша апелляциялық алқада бір соттың шешімін өзгертті бір азамат э, бір мекемеге қарыз болады а банкқа қарыз болады банкқа қарыз екен 20 э, э, миллион тоғыз жүз тоқсан мың енді шамамен сосын бұл, ә, бұл алады да банкқа қарызын төлейді бірақ жиырма мың тоғыз жүз жиырма миллион тоғыз жүз тоқсан мың орнына жиырма миллион сегіз жүз сексен мың төлейді жүз мың ғана жүз мың төлейді ғой иә жүз мың емес ана жерде тіпті енді мен анық жоқ бір иә. жетпіс сексен теңге жетпей қалады а сондай сосын ана банк алады да бір жыл бойы созады да мынаған негізгі төлемнің сомаға пеня қойып отырады содан кейін сол оған айтпайды бірақ айтпайды содан кейін бұл төледім деп жүре береді ғой бір жылдан кейін бүкіл осы қойып отырған тұрақсыздық төлемімен бұған одан да көп сома қояды жаңағы сосын ә, бірінші инстанциялық сот жаңағы банкқа шешіп береді екінші инстанциялық сот шешім шығарады да түсіндіреді сіз мына көрген сізге түскен ақшада тек қана жерде бір сегіз ақ теңге жетпей қалған сізде мынау әділеттілік деген бар ғой азаматтық кодекс сегізінші нормасына сәйкес әділеттілік қамқорлық yeah. Иә. және анықтау үсті мән жайын анықтау сіздер қалай дейді сегіз теңге жетпей қалғанға бүкіл соманы қабылдамай тастап отырсыздар деп шешім шығарады да ана соманы банкқа міндетті түрде қабылдатады да тек қана жаңағы төленбеген сегіз сегіз теңгесін ғана төлеп береді бұл жерде де бұл кісі сотқа арыздану керек сотқа арызданады yeah. Иә. Иә. содан кейін көрсетеді менің қарызым мынандай болатын мен мынау арқылы төледім сіздерге ол түсті менің жетпей қалған мынандай соммам ғана болатын деп сосын бұны тек қана сот шешеді де өйткені банктар бір жақты жаңағы интернет болсын бұлар бір жақты болады да сотқа барсын дейді а көп адам сотқа бару үшін уақыты кетеді ақшасы кетеді бірақ жаңағы азамат міндетті түрде сотқа барған дұрыс жақсы рахмет енді мынау ватсапқа да түсіп отқан <clears throat> сұрақтар өте көп бір екеуін оқи кетейік ассалаумағалейкум дейді менің бір танысым қолхатпен бір коллегасына екі миллион теңгені берген содан анау қарызын бермей қашып жүр арада үш жыл уақыт өтіп кеткен енді не істеу керек қолхаты болған дейді қарағанды қаласынан хабарласып отыр екен адвокаттың енді бұл жерде былай да қолхат болса иә. ол жаңағыдай жазбаша келісім жоқ ол жерде сұрақ үш жыл өтіп кетті бұл жерде үш жыл өтіп кетсе бізде арнайы азаматтық кодексте норма бар талап арызды беру уақыты иә иә үш жыл өтіп кетсе оны сотқа қарызын беріледі бірақ екінші тарап қарызданушы тарап сол соды айтатын болса сот бұл талап арызды қайтарып тастайды бірақ та егер осы уақыттың ішінде ол оның ватсабына жазса иә маған қарызымды қашан қайтарасың не электрондық почтасына жазса иә. не болмаса қандай да бір э, хат жазып жіберген кезде ол э, күт қайтарамын әні міне деген жауабы болса содан бастап қайта уақыт ашылады да үш жыл өтпеген болып есептеледі түсінікті иә енді қолхатсыз қарызды қалай өндіруге болады деген сияқты сұрақтар өте көп түсіп жатыр оны бағана жауап беріп кеттіңіздер яғни ватсапта бір біріне жазған <clears throat> сен мен қарыз бергелі жатырмын мен алғалы жатырмын сен қашан қайтарасың осынша қайтарамын деп деген жаңағы ә, хабарламалар болса ол да дәлелдеме орнына жүре береді иә жиырма бірінші технология ғасырына иә, иә, сәйкес солай ғой иә және <clears throat> әрбір адам қарыз беретін кезде ол нотариалды бере алады және а төрт форматқа немесе а төрт форматының жартысына иә мына мына салфеткаға жазсаңыз да болады ол да бірақ бұл тез тозып кетеді де таппай қаласыз жазбаша болса болды жақсы күтіп қалған тағы бір телефон бар соған жауап берейік ассалаумағалейкум қандай сұрақтарыңыз бар қысқа нұсқа қойсаңыз иә тыңдап отырмыз жолдасымнан бір кісі мошенник неғылған ғой не есебіне кетті да ол кісілер э, күйеуім атынан кредит алған еді сол кісіні қалай тапсақ болар екен жақсы рахмет сұрағыңыз түсінікті келесі сұрақ тыңдап отырмыз қысқа нұсқа қойсаңыз бағана мен ана терминалдан қарыз алғанмын аха содан кейін соны соны төлеймін десем өзімнің процентіме төлеймін десем олар келіспей отыр да маған ше жақсы рахмет яғни терминалдан қарыз алған иә. енді бұл жерде терминалдан алса да иә. қай жерден алса да ол жерде бір өзінің ережесі бар бекітілген иә. соны оқу керек қой негізі соны оқу керек ол жерде жазылып тұрады қай уақытта қарызды қайтарады алдын ала уақыт өтпей тұрып қайтаруға бола ма егер уақыт өтпей тұрып қайтарса оның қосымша қанша үстінен пайызы болады не өсімі болады ол жерде кез келген жерде ереже болады бұл жаңағы интернеттен алса ол мына жерден жарқ ете қалуы мүмкін мына жерден жарқ ете қалуы бірақ оны алып оқу керек те иә енді жаңағы бірінші сұрақта айтылып отыр ғой неге байланысты қарызға байланысты иә бұның атынан біреу оны егер осындай жағдайларда көп кездесе ма сот орындаушылардың жұмысында соттың шешімі осындай жағдайларда болды ондай шешімдер кездеседі онда көп кездеспейді но бар ондай шешімдер оны азаматтар дәлелдеп береді мен осы кредитті алып осы кредитті осы азаматқа просто мен өз атынан алып берген ондай шешімдер бар ә, сот оған шешім шығарып береді ол кісі оған қарыз бірақ мына кісінің атынан сол шешім орындалып жатады ондай моменттер де бар ондай шешімдер де бар жақсы бүйтіп та ассалаумағалейкум мен біреуге 15 миллион қарыз берген едім ә, қазір ол сотталып кетті соттан шыққаннан кейін ол ақшаны маған қайтара ма ә, қайтарайын десе дүниесі де ештеңесі жоқ қалай аламын ол ақшаны дейді ғой жаңағы сотталғаннан кейін ол жаңағы қарызы ә, жойылады деген заң жоқ па бізде егер ол кісі сотқа жүгініп ол кісіге 15 миллион қарыз жөнінде соттың шешімі шығып ол соттың шешімі заңды күшіне енген болса ол орындалуға болады егер ол даже абақтыда отыр деп отыр ғой енді иә. сотталып кетті абақтыда отыр егер абақтыда да отырған азамат ол жерде де жұмыс істейтін мүмкіндіктер бар бүгінгі таңда қазақстан республикасының заңнамасымен көзделген сол отырған абақтыға егер сот орындаушыға шешімі болып жүгінсе ол сот орындаушы сол абақтыға орындау қағазын жолдайды жақсы енді эфиріміз аяқталуына өте аз уақыт қалды сол себептен мына бір маңызды сұраққа жауап беріп кетсек қарызды қайтармай жүрген көп адам ә, сол қайтармау арқылы өзінің басына үлкен бір қауіп төніп келе жатқанын аса бір сезіне бермейтін сияқты ол кейін қауіп келгеннен кейін ой осындай еді ғой бұны маған ертерек айтқанда әйтеуір біреуден қарыз сұрап болса беретін едім ғой деп қалады да сол себептен ә, қарызы бар адам ә, қарыз алған адамға қарызын бермейтін болса оған қандай жазалау шаралар қарастырылған осыны бір санамалап өтіңізші жеңілі қандай ауыры қандай ә, әрбір алған қарыз соттың шешімі немесе сот орындаушыға орындауға келіп түскен қарызды оны толығымен өтеп өтемегенше ол кісі ешқандай жеңілдік ала алмайды оған ә, сот орындаушы беретін мүмкіндігі жұмыс орнын предлагать ете алады жұмысқа орналасу жаңағы мемлекеттік органдардан акиматтарда тіркелген жұмыс жұмыс вакансия дедік бағана а соттың шешімі ол толығымен орындалады бүгін орындалмаса да ертең орындалады ол адам қашып ешқайда кете алмайды ол соттың шешімі заң заңның бір билігі болып сот саналады қазақстан иә. республикасының ол биліктің шыққан шешімі ол толығымен орындалуға міндетті әрбір азамат алған қарызын қайтарып беруге міндетті міндетті заңда көзделген тіпті шетелге қашып кетсе де оны таба ала ма ол шетел біздің қазақстан ә, құқықтық мемлекет yeah. Иә. ол шетел азаматтарында іздеп бүгінгі таңда жаңалықтан қарасақ та бар тауып бәрі иә? тауып қайтарып алып келіп жатыр өте жақсы жақсы енді мынау адамда өмірден өткенде жаңағы имам сұрайды ғой қарызы бар ма деп бұл қарыз деген кез келгенімізге қатысты ертең бес теңге 10 теңге үшін жауап беретін үлкен бұл дүние ғой былайша айтқанда сол себептен осы азаматтарымыз осындай бір тығырыққа тіреліп қалмау үшін қарызды уақытылы қайтару үшін не нәрсені ескеру керек қысқаша бір ауыз сөздеріңізбен хабарды аяқтайық иә аға өзіңіз бастаңыз енді бұл жерде бағана көпшілік айтқандай қарыз беретін болсаңыз біреуге міндетті түрде жазбаша жазыңыз содан кейін бұл жерде былай ғой кез келген қарыз сұраған айтады ой сен маған сенбейсің ғой мен қайтарамын дейді сенетін болсаң мүлкін қойсын солай ғой мүлкін қойсын қандай да бір кепілдік ретінде сосын көрсетсін мен мынандай мекемеде істеп жатыр мынандай айлық алам деген ақпаратын берсін сонда бұл жерде ешкім ешкім көп бөлемейді қарыз сұрап отыр ма міндетті түрде жазбаша иә сосын кепілдікке қойылсын үлкен сомма болса енді аз сомма болса әрине yeah. Иә. ол енді аз сомма болса ол қарыз сұрайтын досы танысы иә. соған берген көмегі болып қала береді бес мың он мыңға бола қара, ең дұрысы жазбаша иә. салу керек ол жерде екі ақ сөз болса болды мен мынандай адамнан қарыз қалдым мынандай уақытта қайтарамын жақсы тіпті асыққан уақытта рахмет аға қорытынды сөзіңіз негізі қарыз алмай өмір сүрген дұрыс деп есептеймін иә сот орындаушыға түскен азаматтар ол қарызын көбісі белгілі бір жағдайларда мүмкін болуы мүмкін біреулер болады бергісі келмейтін жағдайлар болады mm сондықтан соттың шешімі шыққаннан кейін ол қарызды толығымен өтемегенше сот орындаушыда іс қысқартылмайды mm сондықтан қарызын өтеген дұрыс деп есептеймін жақсы рахмет енді хабарды қорытындылайтын болсақ расында да Ә, әрбір адам қарызды тек мұқтаждықпен ғана алған дұрыс сияқты да енді қатты аса зәру болған кезде ғана ал былай жаңағы бір көлігім бар еді екіншісін ала салайын деп алатын болса өзінің басына үлкен проблема болуы мүмкін эфирге келіп маңызды сұрақтарға жауап бердіңіздер рахмет ә, менің ойымша бұл тақырыпқа біз тағы да бір оралуымыз керек сияқты өйткені қойылмаған сұрақтар өте көп қалды рахмет сіздерге рахмет құрметті телекөрермен осымен хабарымыз аяқталды бүгін біз қарызымды қайтармай жатса не істеймін деген тақырыпты көтердік бүгінгі бағдарламадан ұққанымыз түйген ойымыз қарызды тек зәру жағдайда ғана алайық егер де біреуден қарыз алсақ оны уақытылы қайтаруға егер уақытылы қайтара алмай жатсақ ескертіп мен пәленше күні бере алмай жатырмын келесі күні берейінші деген секілді өзіңіздің ұсыныс пікірлеріңізді айтудан ешқашан қашпаңыздар еліміз қуатты өміріміз шуақты болсын